برنامج شارك مع أمل يأتيكم الجمعة في الخامسة مساء والإعادة السبت الثانية عشرة ظهرا مساء الخير على كل سيدات وبنانيت مصر الحلوين النهاردة مع أولى فقرات برنامج شعرك مع أمل النهارده انا اول مره معاكم ويا رب البرنامج يعجبكم وانا معاكم ان شاء الله كل جمعه الساعه 5 والاعاده بتاعه البرنامج بتاعنا يوم السبت الساعه 12 الظهر يا رب الحلقه تعجبكم وهنتكلم في الحلقه دي طبعا هو باين من اسم البرنامج ان احنا هنتكلم على الشعر بصفه عامه الشعر طبعا بيخص كل سيدة وكل بنوتة وكل عروسة موجودة في مصر بتهتم جدا بشعرها وخصوصا اللي مقبلة على الزواج عرايسنا الجمال طبعا دايما بلاقي ان كل عروسه دايما بتشتكي ان عايزه بتشتكي من شعرها او على آه، مشاكل في شعرها فهي عايزه تبين يوم زفافها او بعد جوازها باجمل شعر في الدنيا فإن في حلقاتنا إن شهر إن شاء الله بإذن الله هنتكلم على كل مشاكل الشعر وعلى علاج الشعر وعلى اللي بي وعلى كل حاجة بنهتم بيها بشعرنا سواء كان آه، آه، أحدث طرق العلاج سواء كان البروتين أو الكيراتين آه هنبتدي بقى دلوقتي معاكم آه آه مشاكل الشعر اللي دايما بتجيني من كل العملاء كل عميله بتجيلي تقول لي انا شعري بيقع انا شعري هايش انا شعري مقصف انا شعري فيه قشره انا شعري بيقع كل المشاكل دي هي اللي بتخص الشعر فدلوقتي احنا بقى هنتكلم على كل حاجة لوحدها وهنشرحها وهنقول طرق علاجها بس في الاول خالص قبل ما هن... قبل ما هنتكلم عن مشاكل الشعر هنتكلم على احدث حاجة او اهم حاجة بتعالج جزء صغير من مشاكل الشعر وهو البروتين بس انا دايما بيجيلي سؤال لحد النهارده بيقولوا لي ايه ايه الفرق بين البروتين والكيراتين كل عميله بتجيلي لحد النهارده مع ان احنا اتكلمنا كتير قبل كده عن البروتين والكيراتين بس لحد النهارده عرايسنا خايفين وقلقانين ومتوترين من يعني ايه بروتين ويعني ايه كيراتين طب البروتين ممكن ياذي شعري طب الكيراتين مؤذي طب هو يعني ايه الفرق بين البروتين والكيراتين هو الكيراتين مختلف عن البروتين فانا النهارده هقول لكم البروتين والكيراتين في اختلاف الاختلاف بينهم آه، بسيط اللي هو ايه ان بدايه ظهور الكيراتين كان اول حاجه ظهرت عندنا هو الكيراتين لان الابحاث والمعامل اثبتت ان الكيراتين هو المكون الاساسي للشعرايه يعني بيكون 88% تقريبا من الشعرايه فلما لقوا ان هو حاجه مهمه جدا وهو اللي بيدي اللمعان والتطريه للشعر فقالوا طب ما احنا الناس اللي فقدت نسبه الكيراتين او الناس اللي بتتولد بنسب كيراتين بسيطه بسيطه على شعرها آه. طب ما احنا نرجع الكراتين مره ثانيه للشعرايه علشان نحسن الشعر ونديله طريانه ونرجع له لمعانه فلما في الابحاث آه، طبقوا الكيراتين على الشعر لقوا ان الكيراتين مش بيثبت على الشعرايه فعملوا ايه بقى ضافوا نسبه فورمالين على الكيراتين علشان يثبت على الشعرايه بعد تطبيق الكيراتين على الشعر لقينا ان ماده الفورمالين بتتحول آه، في بالتسخين من فورمالين الى فورمالدهايد واكتشفوا ان الفورمالدهايد ده ماده مسرطنه فقلنا بلاش يا جماعه طالما هي ماده مسرطنه ان احنا نتغاضى عن ماده الفورمالين وبداوا كمان مره في التطوير وفي الابحاث وفي المعامل ان احنا شلنا ماده الفورمالين من الكيراتين وحطينا مكانها مجموعه احماض امينيه وحطينا آه، آه، الو معانا اتصال ايوه معانا اتصال دلوقتي عليكم. عليكم السلام ازيك يا مدام امل معاكي امل من الشرقيه اهلا وسهلا اهلا وسهلا بيكي انا انا, أنا فرحانه جدا منوره الدنيا والله فرحانه ان انا اول واحده بكلمك وحياه ربنا ربنا يخليكي ميرسي متشكره جدا يا اموله الف الف مبروك ورا الدنيا كلها وحياه ربنا يا مدام امل ربنا يخليكي يا اموله ميرسي يا حبيبه قلبي ميرسي يا روحي انا عايزه انا عايزه اقول كلمه للدنيا كلها انا انت انت استاذه استاذه وانسانه بمعنى الكلمه ربنا يكرمك ويخليكي يا رب ميرسي يا حبيبه قلبي شكرا يا اموله عندك اي سؤال سؤال النهارده او اجاوب لك عليه خاص بحلقتنا ربنا يخليكي يا مدام انا بس بطمن عليكي وعايزه بس لو تشرحي قصه التجاره دي كده ك... ك... انا هفهم هتقولي ايه بس عايزاها آه. منك انت ماشي حبيبه قلبي استنيني ان شاء الله الحلقات اللي جايه انا هتكلم ان شاء الله عليها الحلقه الجايه باذن الله لان النهارده انا هتكلم على البروتين والكيراتين وانا عارفه ومتاكده ان برده هو يهمك ويهم كل الناس فهنكمل هنكلم وشكرا او شكرا ليكي اموله هنرجع دلوقتي نتكلم مرة تانية عن البروتين والكيراتين فلما قلنا ان شلنا من الكيراتين آه، الفورمالين وحطينا آه، مجموعه بروتين مجموعه بروتينات واحماض امينيه على ومجموعه زيوت من ضمنها زيت الارجان وزيت جنين القمح ودول اهم حاجه لشعرنا فبقى اسمه بروتين يبقى احنا كده فهمنا من ايه كده النهارده فهمنا ان البروتين هو اساسا آه، متكون التكوين بتاع البروتين مكون من الكيراتين يبقى الماده الاساسيه اللي انا بشتغل عليها هي الكيراتين فيا جماعه ناس كتير بتيجي تقول لي الكيراتين مضر اول ما بيسمعوا كلمه كيراتين لو سمحت الكيراتين مش مضر خالص المضر عندنا هو الفورمالين واحنا شلنا الفورمالين بالبروتين بمجموعه البروتينات والاحماض الامينيه اللي احنا ضفناها عليه فدلوقتي بقى آه، خلاص احنا خلاص استغنينا عن الكيراتين وبقى بروتين بيغذي وبيلمعه وبيطري الشعر كويس جدا فدلوقتي بقينا احنا بنطبق البروتين وتطبيق البروتين بيكون في جلسه واحده بس بطبق البروتين في يوم واحد على الشعر بيحول لي الشعر من شكل كيرلي ومتقصف و... و... وهايش لشعر طري ولامع وصحي وشكله حيوي وكمان النهارده انا محضره لكم معايا صور بتبين الفرق قبل البروتين شكل الشعر بيبقى عامل ازاي وبعد البروتين الشعر بقى شكله عامل ازاي لما هنعرضه دلوقتي انا هشرح لكم الفرق ما بين الشعر احنا معانا هنا دلوقتي آه، صورة لشعر آه، ده من center امل نور آه، الشعر ده بصوا curly ازاي وهيش ازاي اللي هو بيفور اللي مكتوب عليه قبل البروتين الصورة اللي تحتها على طول بعد ما خلصنا تطبيق البروتين وغسلناه ده وهو مغسول شكل الشعراية وهو مغسول بعد كده التنشيف ده النتيجة النهائية للبروتين عندنا شايفين الشعر بقى مفرود ولامع وعلى فكرة ده من غير ببليس ولا سشوار ده تنشيف فيه في اخر اللي هو نشف تماما من الميه فشفنا ان هو غير الشعرايه من curly وشعر هايش ومقصف غيره لشعر لامع وطري ومفرود يبقى احنا ما نخافش من البروتين بس اهم حاجه ان اللي هيطبق على شعر البروتين لازم اكون واثقه فيه كويس جدا واكون واثقه ان هو بيشتغل ب material آه، اصلي ما يكونش بيشتغل بحاجه تقليد ما يكونش شغال بمنتجات فيها نسبة فورمالدهايد او هو بيضحك على العميلة لازم اروح لحد يكون مصدر ثقة ويكون عنده ضمير علشان يقدر يطبق لي البروتين مظبوط على شعري ده بالنسبة لتطبيق البروتين طب احنا خلاص احنا طبقنا البروتين على الشعر طب بيجي عرايسنا يقولوا لي طب هو انا ازاي ممكن احافظ دلوقتي على البروتين انا عملت بروتين احافظ عليه ازاي وخصوصا ان انا دايما بقول ان البروتين ده كفر للشعرايه يعني الشعرايه من تحت الكفر ده بتبقى شعرايه ما زالت حيه ما بتبقاش ميته زي مواد الفرد او كريمات الفرد القديمه اللي كانت اهم حاجه فيها ان هي تقتل الشعرايه فتخلي الشعرايه مفروده وواقفه لان هي خلاص ماتت وبتفضل لاخر جزء موجود عندي في الشعر والشعرايه مفروده ممكن باقي الشعر يطلع كيرلي ومكسر والجزء اللي اتفرد بيفضل زي ما هو مفروض موجود لان هي الشعرايه خلاص ماتت فطبعا لكن البروتين ما بيعملش كده البروتين بيغلف الشعرايه وبتفضل الشعرايه تحت الغلاف ده حيه زي ما هي فالطبقه دي طبعا سهل جدا ان هي ممكن تروح من شعري او ممكن تتاكل تتاكل امتى بقى لو انا اشتغلت لو انا عملت حاجات مضره للبروتين او عملت حاجات ممكن تضيع لي الكفر ده طب انا ممكن اعرف ايه الحاجات اللي ممكن تضيع الكفر من على شعري من على البروتين هي نمرة واحد الغسيل المتكرر للشعر بمعنى الناس اللي بتغسل شعرها يوميا ممكن ده ياكل من طبقة البروتين اللي على شعري تاني حاجة واهم اهم حاجه في كلامنا النهارده استخدام الشامبو اللي هو بيكون مليان صوديوم كلورايد ومليان سلفات السلفات والصوديوم كلورايد اهم مادتين بي بيدمروا لي البروتين وعلى فكره حتى الناس اللي مش عامله بروتين هو بياكل طبقه البروتين الاساسيه اللي موجوده على شعري ان احنا كلنا بنتولد بطبقه بروتين موجوده على شعرنا ومغلفه شعرنا ربنا بيبقى خالقنا بيها بنتولد بيها لكن احنا لما بتضيع وبنيجي نطبق البروتين على الشعر بيبقى كفر ما بيبقاش زي طبعا خلقه ربنا او زي ما احنا اتولدنا بيها فطبعا الشامبو اللي مليان صوديوم كلورايد ومليان سلفيت بياكل طبقه البروتين يبقى احنا هنعمل ايه بقى هنستخدم شامبو خالي تماما من صوديوم كلورايد ده اهم حاجه تاني حاجه الترطيب للشعر دايما انا بتكلم وبقول اهم اهم حاجه ان انا ارطب شعري كويس جدا جدا فيبقى احنا الترطيب دي حاجه مهمه بالنسبه لنا يبقى احنا بعد ما بنغسل شعرنا بالشامبو اللي هو زي ما قلت خالي من الصوديوم كلورايد ومن السلفيت بحط على شعري حمام كريم بسيبه من 10 دقايق لربع ساعه علشان اطري شعري كويس جدا بعدين بشطف شعري كويس جدا من حمام الكريم وانا على فكره عايزه اقول لكم نقطه برده مهمه طالما احنا ذكرناها دلوقتي لان في ناس بتعتقد ان انا لما احط حمام كريم على شعري واجي اشطفه اشطفه نص نص اسيب مثلا نص الكريم على شعري على اعتقاد ان ده هيفيد شعري يا جماعه غلط جدا والله ان حمام الكريم بيتحط على الشعر من من بره ما بيتحطش على الجذور وبيتحط على الاطراف لان الحمام الكريم مسؤول عن الت ترطيب فقط لكن لو احنا حطيناه على الاطراف ممكن يعمل لي ايه بقى ممكن يسبب لي ضعف في بصيله الشعر ويسبب لي قشره فيبقى انا ايه هو خلاص العشر دقايق او الربع ساعه انا كده الشعر اخد كفايته تماما من الترطيب فيبقى خلاص نشطفه حلو جدا وما نخليش اي اثر لحمام الكريم على شعري عشان ما يسببليش تساقط او يسبب لي قشره بعد ما بشطف شعري كويس قوي من حمام الكريم بنشفه كويس قوي بالفوطه وبسرح شعري وبسيبه في الهواء ينشف وهو تقريبا 80% من نشفان الشعر بحط سيرم وده اهم حاجه ان انا احط على شعري سيرم لان السيرم بيغذي وبيطري وبيرجع خصائص الشعر مره تانيه يبقى دي كلها خطوات البروتين اللي انا دايما بتسال عليها يقول لي طب احنا نطبق البروتين ازاي طب احنا ممكن نتعامل مع شعرنا بعد كده ازاي طب البروتين ما يضيعش من شعري ازاي اعتقد انا كده جاوبتكم على كل خطوات البروتين وعلى كل حاجه بتخص البروتين يعني آه ايوه معايا اتصال دلوقتي اتفضلي استاذه حنين الو مساء الخير مساء النور اتفضلي حبيبه قلبي لو سمحتي هو انا كنت عايزه اسال ايه الفرق بين البروتين والكرياتين آه، هو حضرتك ما تبعتينيش من اول الحلقه اكيد لان انا شرحت الفرق بين البروتين والكرياتين يا ريت وعايزه اعرف انواع البروتين كلها طب حبيبه قلبي انا برضو هقولها بسرعه جدا علشان خاطرك هقول بسرعه الفرق بين البروتين والكرياتين ومحتاجه اي سؤال تاني لا ميرسي جدا لحضرتك ميرسي حبيبتي وشكرا ليكي وشكرا على اتصالك دلوقتي هتكلم مره تانية عشان خاطر حنين هنقول بسرعه ايه الفرق بين البروتين وبين الكيراتين الكيراتين هو مكون اساسي لشعرنا الشعريه بتتكون من 88% من الكيراتين والكيراتين لما نزل في الاول وبدانا تطبيق الكيراتين كان متضاف له نسبه فورمالين علشان يثبت على الشعرايه لان في المعامل والابحاث لما طبقوه على الشعر لقوه مش بيثبت الكيراتين مش بيثبت على الشعرايه فهنعمل ايه فراحوا جابوا نسبه فورمالين حطوه على الشعرايه لان الفورمالين ماده حافظه فحطوه على الكيراتين علشان يثبت الكيراتين على الشعرايه فلقوا بالفعل الكيراتين بيثبت على الشعرايه لكن بتطبيق الكيراتين بعد كده وتطبيقه زي ما حضراتكم عارفين ان احنا بنطبق الكيراتين بالبيبيليس بنعرضه طبعا للبيبيليس عشان يدخل جوه الشعرايه فالبيبيليس دي حاجه سخنه فبتطلع لي دخان فبيتحول بالتسخين الفورمالين الى فورمالدهايد وده ماده مسرطنه بعد كده هم طوروا الكيراتين لما لقوا ان في مشكله في الفورمالين شالوا الفورمالين من الكيراتين وضافوا عليه مجموعه بروتينات ومجموعه احماض امينيه ومجموعه زيوت زي جنين القمح وزي آه، آه، زيت الارجان عشان تطري وتلمع الشعر فطبعا عشان الناس كلها مخضوضه اول ما بتقولي كلمه كيراتين بتتخض فسميناه بروتين لكن هو المكون الاساسي للبروتين هو الكيراتين فيا جماعه ما تخافوش بس اهم حاجه ان احنا نستخدم حاجات اوريجينال ونستخدم حاجات اصليه ما نستخدم ما نستخدمش بروتين يكون تقليد بالنسبه لانواع البروتين بقى زي ما حنين سالتني دلوقتي انواع البروتين هي في عندي بروتين سيرابي وعندي نانو بروتين وعندي بروكيراتين طب انا امتى بقى اعرف انا الشعر ده ممكن استخدم له ايه انا عندي انواع انا قلت دلوقتي ثلاث انواع للبروتين هستخدم امتى النانو بروتين هستخدم امتى البروتين سيرابي هستخدم امتى البروكيراتين ده بقى بيحدده المتخصص لازم حضرتك تروحي للمتخصص الشعر بتاعك بيشوف شعرك وبيحدد نوع شعرك وهو بيعرف ان هو هيطبق اي نوع من البروتينات على شعرك سواء اذا كان بروتين سيرابي ولا بروكيراتين ولا النانو آه، بروتين ده اهم ده اهم اهم حاجه في اختيارنا يبقى احنا نفهم من كده ان لو سمحت يا جماعه بعد اذنكم ما ننزلش السوق لاي حد ونشتري ويقول لك خدي البروتين ده استخدميه لشعرك البروتين ده هيناسب شعرك وهو بروتين وحلو جدا لا خالص خالص البروتين مش هو اللي انا لو جبته ممكن يناسبك او ما يناسبش غيرك اللي يناسبك مش هيناسب غيرك لان انا عندي بالفعل عميله قالت لي احنا اشترينا لتر بروتين وكنا خمسه مع بعض واشتركنا فيه وقلنا نعمل كلنا شعرنا بروتين الخمسة دول تلاتة منهم طلع الشعر ناجح وحلو جدا واتنين شعرهم طلع وحش جدا مع ان نفس نوع البروتين وهم لما جم قالوا لي قالوا لي طب احنا نفس النوع ليه شعرنا طلع وحش وهم شعرهم طلع حلو يا جماعه لان مش اي نوع من البروتين اقدر اطبقه على اي شعر لازم المتخصص هو اللي يحدد الشعرايه اللي قدامه هو يناسبها اي نوع من انواع البروتينات ده بالنسبة للبرو للبروتين والكيراتين وأنا عدته بسرعة ويا رب يا حنين تكوني استفدتي وتكوني عرفتي إيه أنواع البروتين بس لازم تروحي للمتخصص بتاعك علشان يعرف أنت يناسبك أي نوع من أنواع البروتينات هنرجع مرة تانية بقى أنا خلاص كده استخدمت بقى أنا خلاص طبقت البروتين واستخدمت مجموعة ال after care. ايه هي مجموعه الافتر كير مجموعه الافتر كير اللي هو الشامبو الخالي من ال sodium chloride والحمام الكريم والسيرم دي مجموعه افتر كير يعني مجموعه عنايه بالشعر وعلى فكره معلومه ليكم لو انا مش عامله بروتين دلوقتي وانا شعري حلو بس في نسبه هيشان ولكن شعري كويس وانا عايزه احافظ على شعري نلحقه بقى من الاول علشان الهيشان ده نتيجه الشامبوهات اللي فيها sodium chloride عالي فبعمل ايه استخدم مجموعه الافتر كير حتى لو انا مش عامله بروتين علشان احافظ على شعري وعلى النسبه اللي موجوده في شعري الحق باقي شويه البروتين اللي موجوده على شعري قبل ما يضيعوا فيبقى مجموعه الافتر كير دي حاجه مهمه جدا لشعرنا يا رب كده تكونوا قدرتوا ان انتوا تستفادوا آه، وتعرفوا ايه الفرق بين البروتين والكيراتين وتكونوا قدرتوا آه، تعرفوا ازاي تتعاملوا معاه وتطبقوه ازاي على شعركم طب دلوقتي في نقطه تانية مهمه جدا انا عايزه اتكلم عليها في ناس بعد ما بتعمل البروتين بعد شهر تيجي تقول لك ايه تقول لي ايه انا شعري ابتدى ينزل شعري بيسقط انا بقى ظهر عندي تساقط على شعري طب نتيجه ايه التساقط ده لو انا رايحه لحد متخصص وتقولي انا رحت لحد متخصص وحد آه، فاهم جدا وحد طبق, طبق لي بروتين اصلي على شعري لكن مع ذلك شعري بعد شهر ابتدى يحصل فيه تساقط طيب ايه السبب بقى يا جماعه احنا لازم نعرف السبب السبب ان البروتين هو عبارة عن زي ما انا قلت في اول كلامي في اول الحلقة ان هو غلاف بيغلف الشعراية فبيدي كثافة للشعراية حتى في ناس بتتابعني على البيج بتاعتي على الفيسبوك بتقول لي إيه ازاي احنا بنلاقي شعرنا بنلاقي الشعر اللي موجود عند حضرتك كان خفيف وبعد تطبيق البروتين حاسين ان هو تقل ان الشعر تقل هقول لهم الشعر ما تقلش البروتين مش هيزود شعر ولا حاجه يا جماعه هو البروتين بيكثف الشعرايه زي ما انا مثلا بحط مسكره في رموشي شعر رموشي موجود زي ما هو بس انا حطيت مسكره المسكره دي تقلت لي او كثفت لي الشعرايه فيبقى احنا البروتين بيبقى بيعمل ايه بيكثف الشعرايه لو انا دلوقتي عندي بصيله شعر ضعيفه بصيله الشعر الضعيفه دي انا طبقت البروتين والبروتين كثف الشعرايه التكثيف ده بيعمل ايه بيدي تقل للشعرايه البصيله متعوده على تقل معين للشعرايه بعد ما احنا كثفناها فالشعرايه تقلت شويه على البصيله لو انا عندي بقى البصيله ضعيفه بتاعت شعري فبيحصل ايه لو البصيله ضعيفه بلاقي ان الشعر ما بيستحملش تقل البصيله ما بتستحملش تقل الشعرايه بتبدا تسقط وبتبدا يبقى في تساقط في الشعر يبقى معنى كده ان المشكله مش في البروتين خالص ولا في تطبيق البروتين لو احنا رايحين عند حد متخصص وحد فاهم وحد عارف هو بيعمل ايه كويس جدا احنا عندنا دلوقتي يبقى احنا التساقط بسبب ضعف البصيله يبقى انا المفروض اعمل ايه المفروض ان انا اعالج بصيله الشعر في الاول وبعد كده ابدا اعمل بروتين طب انا عروسه قدامي اسبوع وهتجوز وانا عايزه اعمل شعري بروتين مفيش اي مشكله نعمل البروتين وبعد بعد ما تقضي الهانيمون وبعد فرحك نبدا كورس العلاج بان احنا نقوي بصيله الشعر طيب تقويه بصيله الشعر خارجي فقط لا مش مش عالج الشعر خارجي فقط لازم اخد مجموعه فيتامين حديد وزنك لان اهم حاجه اللي شعري لصحه شعري ان انا اخد فيتامين حديد وزنك وخصوصا كمان ان احنا اغلب الشعب المصري عنده نسبه انيميا والانيميا دي هي اللي بتسبب تساقط للشعر دايما بتسبب تساقط بتعمل ضعف في البصيله فيبقى انا لازم اشتغل على الحاجتين اشتغل بان انا اخد فيتامين حديد وزنك علشان اقوي البصيله داخليا تاني حاجه بعمل كورسات للبصيله خارجيا كورس يمنع التساقط ويقوي الشعرايه بمجموعه زيوت معينه بتعمليها وبتتعرضي كمان لبخار لازم لتنشيط الشع... لتنشيط الشعرايه هناخد فاصل وارجع لكم مره تانية واستنوني بعد الفاصل عشان نكمل كلامنا مع بعض شارك مع أمل يأتيكم الجمعة في الخامسة مساء والإعادة السبت الثانية عشرة زهرا رجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل علشان نكمل كلامنا اللي احنا كنا بنتكلم فيه قبل الفاصل اللي هو ازاي ان انا هحط كورسات موجوده هعمل كورس لشعري علشان تساقط شعري ان احنا قلنا اخر حاجه ان احنا بنتعامل مع الشعر ان انا بحط مجموعه زيوت على بصيله شعري علشان اقوي البصيله بتاعه شعري وبعد كده كمان بعد مجموعه الزيوت قلنا ان احنا بناخد فيتامين فيتامين حديد وزنك علشان يقوي لي بصيله شعري طب احنا اثناء هقول لكم بقى معلومه كده اثناء ما احنا بنطبق مجموعه الزيوت اللي انا بحطها على شعري بنعمل ايه علشان اخلي البصيله اه توصل لها مجموعه الزيوت بفيتاميناتها جوه الشعرايه بعمل ايه بقى انا بحط مجموعه الزيوت على بصيله الشعر وبعدين بسرح شعري من تحت لفوق لقدام وبعدين بجيب شعري من اليمين للشمال وبعدين بسرح شعري من الشمال لليمين وبعدين من قدام لورا يعني انا بسرح شعري في كل الاتجاهات طب هتقولوا لي ليه احنا المفروض ان احنا نعمل كده انا بعمل كده علشان انشط الدوره الدمويه اللي موجوده في شعري وبدخل كويس قوي مجموعه الزيوت جوه بصيله الشعر علشان اقدر اقويها وتجيب معايا نتيجه كمان اسرع ده احنا ده خلاص احنا عرفنا احنا ازاي بنطبق ال ال الزيت وعلى شعري لو مجموعه زيوت علشان اقوي البصيله تاني حاجة بقى احنا خلاص كده طبقنا عملنا الكورس عشان نقوي البصيلة وعملنا البروتين وكل حاجة بس في حاجة انا لازم دلوقتي اقول لكم عليها ايه هي بقى انا اعرف ازاي ان انا عندي تساقط في شعري ما هو في بنانيت كتير جدا بييجوا يقولوا لي انا شعري بيسقط وعندي تساقط واجي اعمل لهم آه، اختبار عندي في السنتر الاقي شعرها ما فيهوش تساقط طب معنى ايه ازاي اعرف ان انا عندي تساقط او انا ما عنديش تساقط يا جماعه الشعر طبيعي جدا ان هو بيتساقط يوميا من 30 ل 70 شعره في اليوم بعمل ازاي بختبر ازاي شعري ان هو بقى عن ان في تساقط بعمل ايه اجي اول اليوم الصبح اول ما اقوم من يومي اسرح شعري بس بمشط خشب واهم حاجه ان انا اسرح بمشط خشب هسرح اول اليوم شعري وهشوف كمية الشعر اللي وقع عندي في المشط هاجي نص اليوم هسرحه مرة تانية هشوف كمية الشعر لو لقيتها اقل من من الصبح هيبقى انا عرفت ان شعري كده ايه اليوم بيقل فيه التساقط هاجي اخر مره بالليل اسرح شعري المره التالتة ممكن الاقي في المشط عندي شعرتين لثلاث شعرات عندي بس في المشط من هنا بقى اعرف ان انا ما عنديش تساقط ده الشعر الطبيعي ده شعرنا الطبيعي ان هو يسقط من 30 ل 70 شعره يوميا برضو زي برضو عميله جت قالت لي انا بطبيعه شغلي ومنشغله وبنزل شغل كتير وبطلع انا ممكن اقعد يومين ثلاثه ما سرحش شعري وعلى فكره في ستات كتير جدا في مصر موجوده بتعمل كده فتيجي بعد يومين ثلاثه طبعا هو احنا قلنا اليوم بيسقط فيه من 30 ل 70 شعرايه بيقعدوا ال 30 70 شعرايه دول متحوشين هم خلاص اوريدي سقطوا بيقعدوا متحوشين الثلاث ايام تيجي اليوم الثالث تتسرح شعرها تلاقي كميه شعر مهوله نازله في المشط فتقول تتخض انا شعري كده بيقع انا شعري خلاص نزل كله لا هو شعرك انت لازم تسرحيه يوميا ونسرحه بالراحه وبمشط خشب وما نشدش في شعرنا هنشوف بقى نسبة الشعر اللي طبيعي المفروض بتسقط خلاص هي سقطت لكن بيفضل شعري زي ما هو وده تنشيط للشعر ودي دورة الشعر الطبيعية يبقى المفروض انا بعمل test لشعري وبختبر شعري لقيت ان انا شعري بيقع بالطريقة اللي انا قلت لكم عليها يبقى خلاص انا ما عنديش تساقط لكن لو احنا الصبح جينا سرحنا شعرنا ولقينا كمية شعر نزلت كبيرة سرحت العشر العصر آه sorry لقيت نفس كمية الشعر برضو موجودة عندي في المشط سرحت بالليل لقيت نفس الكميه برده موجوده في المشط اعرفي بقى هنا ان انت بالفعل عندك تساقط في شعرك ومحتاجه طبعا ان احنا لازم نعالج التساقط بتاع شعرك آه، حاجة تانية بقى أنا عايزة أقولها لكم قبل ما وقتنا كمان ينتهي أنا عايزة أقول لكم ماسك طبيعي طب آه، لو أنا عندي حد في البيت مش قادر يعمل مثلا بروتين أو هي ظروفها مش هتسمح أنا عايزة حتى تطرية بسيطة لشعري عايزة مظهر حلو لشعري فأنا ممكن أعمل ماسك طبيعي في البيت إيه ال mask الطبيعي المسؤول على نسبة البروتينات العالية mask المايونيز والبيض مقادير بقى هنقول في الأول مقادير ال mask ده وهنقول طريقته مقادير ال mask ده 3 معالق من المايونيز وصفار بيضتين و معالق كبيرة زيت زيتون نقول مرة كمان تلات معالق من المايونيز صفار بيضتين تلات معالق كبار من زيت الزيتون بخلط المكونات دي كويس جدا بخلطهم مع بعض كويس كويس قوي بعد ما بخلطهم بعمل ماسك لشعري كله من الجذور للاطراف هنا بقى يا جماعه انا لازم احط على جذور شعري فابقى من الجذور للاطراف بحط ماسك المايونيز والبيض وبستنى بعده ساعه وهو على شعري بعد الساعه دي بغسل شعري كويس جدا بالشامبو بغسله كويس قوي وممكن ارطبه بعد كده بحمام كريم زي ما انا قلت لكم في الاول بس حمام الكريم على الشعر فقط مش على الجذور وبشطف شعري وبشطف شعري كويس قوي آه، دلوقتي علشان احنا خلاص قربنا نختتم آه، الحلقه بتاعتنا انا حابه اقول لكم عن ان انا عامله مسابقه ان في مسابقه معانا في البرنامج للي بيتابعنا آه، ان احنا من خلال الحلقه بتاعتنا هنسال سؤال هينزل على ال page عندي وال page مكتوب عندكم على الشاشه هسال سؤال من خلال الحلقه واول عشر اكونتات هيردوا على السؤال صح هيدخلوا هذكرهم الحلقه اللي جايه ان شاء الله يوم الجمعه اللي جايه هذكر اسماء العشر اكونتات وهعمل عليهم سحب والسحب اللي هيطلع ل account واحد هي اللي هتكون فايزه معايا ببروتين free من center امل نور وكل اسبوع هيكون في سؤال وكل اسبوع هيكون في مسابقه وكل اسبوع هيكون في هديه جديده مع امل نور ويا رب يا رب يكون حلقه النهارده عجبتكم وتكونوا استفدتوا منها حاجات حاجات كتير وعايز اكل المره الجايه اللي عنده سؤال يحضره ودايما وكل اسبوع هجيب لكم حاجات جديده وهذكر لكم حاجه جديده من مشاكل الشعر وازاي احنا نعالجها سواء بوصفه طبيعيه او احنا نعالجها ازاي في البيت او على ايد احد المتخصصين